またしても派手に負けちまったけど俺は諦めてないから。 もっと強くなるから過去の自分を絶対超えてやるからまあ正直というと次の挑戦者になるなんてちょっとびっくりしたんですよだって しばらくベルト挑戦してないし最近はさイブシさんと組んでるからまあ <laughs> どうしようもないおから自分で決めたからそしてお前の言った通り去年の大阪城ホールのドミニオンは60分ドローでしたそれは直さないとね自分でも それをまあ直したいんですどっちの方が強いかどっちの方がスタミナがあるかどっちが本当のチャンピオンかそれはドミニオンで決めたいんです For all the fans that believed in me thank you the journey is not over and this maybe will be my biggest most difficult match yet But we always make magic at Dominion. We always make magic at Osaka Joe Hall. And this year, I'm gonna bring the best out of you, Okada. And you, once again, without a doubt, will bring the best out of me. I'll see you there. Goodbye. Good night. Bang. To the record-breaking IWGP Heavyweight Champion of the World. V12, baby. お疲れ様でした乾杯おめでとうおめでとうおめでとうございますチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッチェッ Love 岡田選手、防衛おめでとうございます。ありがとうございます。V12 という新記録、今、どのように感じているでしょうか。いや、正直、自分では興味ないと言いつつ、何かあるんじゃないかなと、それは達成できたときに、何かあるんじゃないかなと思ってましたけども、何もなかった。ただ防衛戦の一つだった でもね田中宏なめてましたけど強かったうんあの田中宏に勝ててよかったと思いますリング上でも田中選手の強さ認めてらっしゃいましたがこれまでの IWGP をかけての戦いとは違う部分ありましたか、え違ったねうんやっぱり、え 最後に最後の方になってはもうベルトへの思いだったんじゃないかなと思いますあんなにしぶといと思ってなかったっていうのはまずありますねきつかった本当にきつかったそして次の防衛戦の相手として岡田選手からオメガ選手を指名しました3本勝負という提案ですが 改めてそれについてはどのように感じますかそうですね、まあ、去年、ケニーと東京ドームでやって、勝って、大阪城ホールでベルトかけて、60分、引き分け、まあ、g 1でやりましたけど、ケニーが勝って、まあ、1勝1敗。 1分けですか、まあ、別に俺の中ではその一生いっぱい1分けというよりもあの大阪城ホールで続きでしっかりあの時見てくれてたお客さんにねエンディングというのを見せたかっただから僕の中では時間無制限一本勝負でいいんじゃないと。 思いましたまさかねその後ケニーが3本勝負そんなこと言ってくるとは思わなかったですからもう俺が時間無制限1本勝負ケニーがそれを飲んでくれるんであれば俺は3本勝負飲んであげようと思いますまあそういう3本勝負っていうのは過去にあったんですかねアイドル GP の歴史の中で まああろうがなかろうが素晴らしい試合を見せてせっかく V12 新しいチャンピオンっていうのをこれから見せていかなきゃいけないんでねしっかりこの新しい誰もが認めざるを得ない最強のチャンピオンをまずは大阪城ホールで見せてやりたいと思いますありがとうございました代表質問以上です